mitambo ya Stein TV na kusogezea stori zote kubwa ambazo zina trendi kupitia mitandao ya kijamii, na stori ambayo tunayo siku ya leo e bwana, ni kutoka kwa mrembo Nick Minaj. Ameposti kupitia akaunti yake ya Twitter na kuandika kwamba Alone featuring Nick Minaj outing tarehe 21 mwezi wa 4 e, eh, mwaka huu 2023. Sasa korabo hiyo amefanya na nani? Na mwanadada pia ni mrembo kwelikweli, anaitwa Kim Pat Mattress na korabo hiyo bwana, tutegemee kwa ukubwa sana, kwa sababu tunaelewa Nicki ana mashabiki wengi sana, Kim naye pia ana mashabiki wa kutosha, alafu ni watu wazuri sana kwenye masuala ya miondoko, na tutarajie kitu kikubwa sana kwa wawili hao. Umetoka kusikiliza na kutazama Get Info ya SnTV, endelea kutufuatilia.